السلام عليكم اخواني آه، اصدقائي اليوم عندنا شرح آه، تحميل مقاطع الفيديو من اليوتيوب بدون آه، اي برامج حتى لو انك لا تملك انترنت داونلود مانجر فلاحظوا وياي طريقة سهلة جدا لاحظ مثلا ندخل على هذا المقطع الفيديو بعد على هذا مقطع الفيديو نأتي على هذا الرابط ندخل هنا نشيل هذه الكلمة ونضغط SS ونضغط enter فتم فتح إلنا هذه النافذة وهنا نافذة التحميل نضغط آه، اكثر او more لنرى الصيغة التي نريد ان نحمل بها هذا مقطع الفيديو مثلا سأحمل هذا مقطع الفيديو بهذه الصيغة اضغط هنا سيتم تحميل هذا المقطع الفيديو وهذا كل ما كان في درسنا لهذا اليوم ألتقيكم في دروس أخرى إن شاء الله تحياتي لكم